masalah corona ubi kada but mulai mata hilang tapi wadi namun mau merompok corona menghilangkan tauhid orang ia ya ke corona kan sabang dia ke canggung nah nak niat dah dalam sabang ke mi ya, ya mi bibi ya ke pura-pura ije tak ken kapi mi ya ini karena ia ya ke mi hanaya ke Allah yang penting ke Allah memang keimanan dalam dada-dada Allah itu ada dan pun yang kemai Nabi itu benar datangnya daripada Allah selesai masalah iman ya kerimu, ya ke Corona, korona kapan kan? rimu cuma rimu dia tahu, nyohana dia tahu ada je atahanai ada atahanai pegahna begitu si yang ke yang belum pegah pun berita hawa betan ni baca gak betah hape mungkin nyohana ada pun mengenal nabi na yang android na betul kali ni android lecak ku terlalu di seluruh penjuru dunia yang menyebut tentang corona hana gada iman selama gada tentang dikit na Allah dan benar nabi